mamela umise benibalisele ke ngomzobo wakhe wathi umise lo mzobo wakhe uzobile kunemilo kune kunee-lines kunemigca kule mzobo wakhe nemibala wenze imizobo yakhe umisi ngemibala ngemibala umzobo wakhe mhle umisi ngoba kaloku usebenzise imibala ngemibala wasebenzisa imilo wasebenzisa imigca kulo mzobo wakhe ngoku ke abantwana bam into ezawukwenzeka umisi uza kubuza wena mntana uza umntu onombuzo nomisi nomzobo wakhe uzawuphakamisa isandla umisi abize igama lakho noba ngubani na onombuzo malungana nedrawing kamisi lo awuzobileyo uzawuphakamisa isandla umisi akubize and then ke ngoku uthethe siyavana bethu nani yes kukhona umntu onombuzo ngedrawing kamisi umntu ofuna ukubuza ngedrawing kamisi angabuza Umntu ofuna umbuza, umntu ofuna ubuza onombuzo ngedrawing kamis angabuzo kamva kamva banye bamamele ukamva ukamva uzawubuza umbuzo sakhiwe uzawubuza umbuzo ukamva buza ke kamva Nomba means izindlu izindlu ezilalini. Kutheni mntanam izindlu zasezilalini? Izindlu zasezilalini zitheni imisa kava kakuhle umbuzo wakho mntanam? Izindlu ezilalini. Zitheni izindlu zasezilalini? Zenziwe ngomdaka. Ubuza umisa umbuzo, uthini umbuzo wakho lo ufuna umisa umbuzo? Kakamva. Mvela, umbuzo. Misi, ngabazohlukelwe iimoto ezincane neemoto ezinkulu. Andikuva kakuhle mntanam. Misi, ngabazohlukene na iimoto encinci neemoto enkulu. Ingaba zohlukene? Utsho umbuzo wakho. Uyabuza uMvela, ingaba zohlukene kanjani izindlu zasezidolophini nezindlu zasezilalini? Mphendule ke usakhe mntanam. Zohlu- Hlukene kanjani? Eh, zohlukene kanjani? Phendula, uyabuza. Zohlukene kanjani izindlu zasezilalini nezindlu zasezidolophini? Uyibona ngantoni uba le indlu yasezilalini? yenziwe ngantoni indlu yasezilalini ngodaka ngodaka eyasedolophini indlu yona utsho ke indlu yasezilalini yenziwe ngodaka indlu yasedolophini yenziwe ngezitena ukhona umntu onobuso ingaba aba bantu bahlukene ingaba abantu basedolophini nabantu basezilalini bohlukene abantu batheni bayafana abantu bayafana abohlukene njani ke abantu basedolophini abantu basezilalini njani mntanam sicacisele kaloku thina siyazi uba bohlukene njani banjani abasedolophini abantu abasezilalini okay abantu basedolophini uthi bahle nabantu basezilalini bahle so abohlukenanga bayafana Abantu basedolophini bahle nabantu basezilalini bayafana kho mohluko.